あなたの心にいるハートというわけでコンパイルハートは非公式バーチャル YouTuber のいるハートだよ今日は責任者から大事な話があるって呼び出されたんだけどなんか怖い顔してたしもしかしてイルハート首確かに最近はちょっと調子に乗ってたかもしれないけど責任者の対応だって悪いわけで ロボだけが悪いわけじゃないのやっぱりグミなんだいらないハートだったんだえ曲テーマソングとかそういうやつグミじゃないってこと歌詞イラード国語苦手なの これはもしや CD デビューからのミリオンヒットヒルハート夢の印税生活責任者にこびなくていい未来がヒルハートには見える任せてくださいよヒルハートやればできる子なんだってもう一回証明してやります のもらったサンプルに合わせて歌詞を用意すればいいんだよね歌詞ってどうやって作ったらいいんだろうなんかよくわかんないんだけどこうイルハート的にはメッセージ性が重要だと思うんだよねそれにせっかくだったらこうイルハートのね好きなものとか歌詞に入れたいよねうん やっぱりイルハートって言ったら「大好き!」って入れたいよねあと他に好きなものだと猫メッセージ性だと「早く公式になり え何のことですかこれでさすがの責任者もイルハートちゃんぜひ次回作の主役を務めてくださいって言いに来るはず 9回の動画内に大変失礼があったことをここに謝罪したいと思いますまず経緯としましては責任者を見返したいという気持ちが強く出てしまったことが原因と考えておりますそういった経緯の中でネプテューヌ様のお名前を噛んでしまうという大失態をしてしまいましたこの度は大変申し訳ございませんでしたネプテューヌ関係者様でということですか ごめんなさいわかんないです落ちませんよ謝罪会見は以上です